Православная Церковь Украины, ПЦУ, вынуждена вернуть Томос об автокефалии Константинопольскому патриархату. Об этом сообщил руководитель Департамента по делам религии и национальности Министерства культуры Андрей Юраш на литургии в Киеве, передает телеканал Неусван. Чей час он подписан только Вселенским Патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода Патриархата, объяснил он. Причину по которой так произошло министр не уточнил. До вечера 7 января документ останется в Киеве, чтобы его увидели все желающие, а затем его отправят в Стамбул. Синод состоится через два дня. После проставления подписей Томас окончательно перевезут на Украину. Томас об автокефале для недавно созданной православной церкви Украины был подписан патриархом Варфоломеем 5 января и на следующий же день был привезен в Киев, где его вручили главе религиозной организации Епифанию. ПЦУ была создана преимущественно из неканонических церковных организаций 15 декабря прошлого года на Объединительном соборе, который инициировали Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко. Русская православная церковь, РПЦ, объявила о разрыве с Константинополем и непризнании всех решений Вселенского Патриархата по Украине еще в октябре когда была снята анафема с двух глав раскольнических церквей Украины. Той же позиции придерживается Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, единственная структура, которая считалась канонической в стране. Практически все ее иерархи отказались от участия в Объединительном соборе.